jakým způsobem asi, se na první pohled pozná vědec. To je problém. To je problém. Můj Norbor na Hemiku Kurbit 6 Uril. Což zní asi nějak takhle. E, protože bakterie se líbají celkem rády, tak ta rezistence se šíří poměrně hodně rychle. A za milion let Možná se divíte, že to ještě v 21. století není známe. No a ve většině případů zjišťuji, že to, co jsem chtěl vyrobit, tak tam není. <laughs> Vyvolá kaskádu reakcí, na jejímž konci se otvírá GLUT-4 transportér a glukóza může vstoupit do buňky. Hele, turistí,